በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነት በካህልነት በይቅርታ ሰዓተ ሌሊቱን ባርከ ጨለማውን አሳልፈ እስካሁን ያለውን ጊዜ በሰላም በሕይወት ጠብቀ ከዚች ዕለት ከዚች ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም የቸርነትህን የአምላክነትህን የርራይን ስራ እንድሰራልን ይህን በዓለም ላይ ያለውን ክፉ መከራ እንድታሳልፍልን ከዚህ ከክፉ መከራ እንድታሳርፈን ከሐዘናችን እንድታረጋጋን ከፍርሃታችን ነፃ እንድታወጣን አምላካችን እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስፈልገንን ነገር ሁሉ አንተ ታውቃለህና በቸርነትህ የሚያስፈልገንን የሚያሻንን ሁሉ እንድታደርግልን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በእግዚአብሔር ጥበቃ፣ በእግዚአብሔር መግቦት፣ በእግዚአብሔር ተራዳኢነት እስካሁን ሰዓት የደረሳችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን ሰዓት እንዳልተለያችሁ ሁሉ አሁንም እስከ ፍጻሜው ዘመናችሁ አይለያችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁበት ጸጋውን ያብዛላችሁ። እግዚአብሔር በፊቱ የምታነቡትን እንባ ይቀበላችሁ። እግዚአብሔር ከሐዘናችሁ ያረጋጋችሁ። ያዘናችሁበትን ይህን ክፉ መከራ የመከራ ቀን አሳልፎ ሰላማዊ ዘመን፣ ሰላማዊ ቀን ለማየት ያብቃችሁ። ሁላችንን በረድኤት አይለየን። በእግዚአብሔር ቃል መጽናናት እንደሚገባን ደጋግመን ተነጋግረናልና በርቱ። እግዚአብሔር አይጥለንም። እግዚአብሔር ዝም አይልም። እግዚአብሔር ሩህ አባት ነው። እግዚአብሔር ጨካኝ አባት አይደለምና እንዳንሰለች እርሱ ባለው ቀን ይሆናል። በአይልም እንኳን ስሙን እየጠራን እንሞታለን እንጂ ስሙን ከመጥራት ወደኋላ የምንልበት ምንም ምክንያት የለምና እንዳትሰንፉ እንዳትሰለቹ በርትታችሁ የእግዚአብሔርን ስም ጥሩ። የእግዚአብሔር ስም የጠራ ሁሉ ይድናል ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ ተነግሮናልና ስሙን የምንጠራበት ለመዳን እጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር የምንዘረጋበት ቃላችንን ወደ እግዚአብሔር የምናሰማበት ሰዓት ነውና እግዚአብሔር ልመናችንን ጸሎታችንን ሰምቶ ይቅር እንዲለን የአባቶቻችን የቅዱሳንን ጸሎት የደጋጎችን ሰዎች ጸሎት የሚወዳቸውን ሰዎች ጸሎት ተቀብሎ ይቅር እንዲለን ፈቃዱ ይሁንልን። ለዛሬው የምንነጋገረው ከኔ ጋር ለጥቂት ደቂቃ አብረን እንቆያለንና ለትምህርታችን መነሻ የምናደርገው ቅዱስ መጽሐፍን ነው። ሁልጊዜም እንደምታውቁት የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ቃል፣ ሕያው ቃል፣ አዳኝ ቃል፣ የሚጠብቅ ቃል ስለሆነ በቃሉ እየተጠበቅን በቃሉ እየዳን ቃሉን እየተመገብን መኖር ይገባናልና ለዛሬ እንደ ርዕስ የመረጥኩት ከኔ ጋር ከዋሉ ሶስት ቀናቸው ነውና እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ተመላልሶ በሚያስተምርበት ወቅት የተናገረውን ቃል ነው ለዛ ለአሁኑ ደቂቃ እንደ ርዕስ አድርጌ የመረጥኩት። እንግዲህ በዚህ ዙራ ነው የምንነጋገረውና ሁላችሁም እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ሁሉ ሁላችሁም ሕሊናችሁን ከዚህ ቃል ጋር በማድረግ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ሆኖ እንዲናገረን፣ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ሆኖ እንዲያስተምረን፣ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ሆኖ ይህን የተረበሸ ህይወታችንን እንዲያረጋጋልን ፈቃዱ ይሁንልን። ንባቡን እንግዲህ አብረን እናነባለን። ጌታ ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል በዚህ ከኔ ጋር ከዋሉ ሶስት ቀን ነውና የሚበሉትም የላቸውም። በመንገድ እንዳይደክሙ ጦማቸውን ላሰናብታቸው አልወድም አላቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ የሚገኝ ቃል ነው። ቃሉን ሁልጊዜም የምናነባው ነው። ሁልጊዜም የምናውቀው ነው። ሁልጊዜም የምንሰማው ነው። ሁልጊዜም ደግሞ የሚለወጥ አይደለም፣ ሁልጊዜም የሚሰራ ነው እና እንግዲህ እነዚህ ሰዎች <clears throat> ይቅርታ ይህንን ያደረገበትን ከነ ምክንያቱ ነው የተናገረው። ሰዎቹ ያሳዝኑኛል ያለበትን ምክንያት እርሱ ነው ለእኛ አሁን ዛሬ ለትምህርታችን የፈለግኩት ምክንያቱን ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል ያለው ጌታ ያለ ምክንያት አይደለም። ከኔ ጋር ከዋሉ ሶስት ቀናቸው ነው የሚለውን ማለት ነው። ሶስት ቀናቸው ነው ከኔ ጋር ያለ ሶስት ቀን ከሱ ጋር መሆን ይሄን ያህል ካሳሰበው እኛ እንግዲህ ምን ያህል ቀን ነው ከሱ ጋር የቆየ ነው በሱ ፊት የተደፋ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጭምር እንድናስብ ነው። ከሰዎቹም ደግሞ የምንማረው ነገር አለና አብረን እንመለከታለን። እነዚህ ሰዎች የጌታን ራእይ ያገኙት ጌታ ኢየሱስም እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል ያለው ለሶስት ቀናት ከጌታ አንለይም ብለው እንግዲህ ንባቡን እያነበብን ነው ሁላችን የምንየው። አንለይም ብለው በመታገሳቸው የፍቅራቸውና የትዕግስታቸውን ጽናት በጌታ ቃል የተባረከ በጌታ እጅ የተቆረሰ እንጀራ ለመብላት አበቃቸው። ከጌታ አንለይም ብለው ባርጎት እነዚህ ሰዎች የጌታ ርኅራኄ ያገኙት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ሰዎች ያሳዙንኛል ያለው ለሶስት ቀናት ከጌታ አንለይም በማለታቸው በመታገሳቸው እና ይህ የፍቅራቸውና የመታገሳቸው ውጤት ምን ያስገኝላቸው? የፍቅር እንጀራና ይቅርታ፣ በጌታ ቃል የተባረከ እንጀራ በጌታ እጅ የተቆረሰ እንጀራ ለመብላት አበቃቸው። እንግዲህ በጌታ ቃል የተባረከውን እንጀራ በጌታ ቃል የተቆረሰውን እንጀራ መብላት ምንኛ እድለኛ እንደሆነም ይህንንም አብረን እንመልከት። እንግዲህ እዚህ ላይ የምንመለከተው እሱም ባለቤቱ ያነሳው ነጥብ ከእኔ ጋር ሶስት ቀን ውለዋል ነው። ይህን የፈለግኩበት ምክንያት እንዳንሰለች ጌታ ይመለከተናል፣ ያየናል። መቼ ለእኛም በረከቱን ቆርሶ እንደሚሰጠን እርሱ ያውቃል። መቼ ከእኛ ላይ ሐዘናችንን አርቆ ደስታ እንደሚሰጠን እርሱ ያውቃል። ያ ቀን እስኪደርስ ድረስ እንደ ሰዎቹ በትዕግስት መጠበቅ ብቻ ነው የኔና እናንተ ድርሻ። ከዚህ ውጭ ሌላ የምናመጣው ነገር የለም እና እንግዲህ ይህ ፍቅራቸው፣ ይህ ትዕግስታቸው በጌታ ቃል የተባረከ በጌታ እጅ የተቆረሰ እንጀራ ለመብላት እንዳበቃቸው ሰዎቹንም አየን። በሌላ መልኩም እኮ እያመሰገናቸው ፍቅራቸውን እየገለጸ ነው። ሶስት ቀን ሙሉ ከኔ ጋር ውለዋል። እንዲህ ስለሆነ ስለዚህ በምን ምክንያት እዛ ዋሉ? ፍቅር፣ የጌታ ፍቅር ይዟቸው የእሱ ትምህርት አሳስቷቸው ትምህርቱን አቋርጠን አንሄድም በማለት በሌላም መልኩ ከህይወታቸው ወዴት ይሄዳሉ? ህይወታቸው አይደል እንደ ኢየሱስ የት ይሄዳሉ? ኢየሱስ ህይወቴ ነው የሚለውን ህብረተሰብ ኢየሱስ ትቷቸው አይሄድም፣ ወይም እንደ ተራቡ አሰናብታቸውም። እኔና እናንተም ዛሬ ነፍሳችን ተርባለች፣ ነፍሳችን ተጨንቃለች። ኢየሱስ ዝም ብሎ ያሰናብተን፣ ዝም ብሎ ወደ መቃብር ውረዱ አይለንም። አዎ የህይወት እንጀራ መግቦን ቀሪ ዘመናችንን ባርኮልን ያኖረናል ብለን ደጅ እንጠናለን፣ ያደርግልናል ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር ራእየ የባህሪ ገንዘቡ ነውና የሚያዝንላቸውና የሚራራላቸው ለተራቡ ሰዎች ብቻ አይደለም። መግቦትም የእሱ ስለሆነ ለተመገቡት ይራራል። ሁሉ የእሱ ስለሆነ የእያንዳንዱን ችግር ያውቃልና በችግሩ ላይ ይራራለታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ርኅራኄ የባህሪው ገንዘቡ ነውና የሚያዝንላቸው የሚራራላቸው ለተራቡ ሰዎች ብቻ አይደለም። በሰዎች ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ልዩ ልዩ መከራ፣ ደዌ፣ መቅሰፍት፣ ስደት፣ ጭንቀት፣ የሰዎች ክፉ አገዛዝ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ሁሉ እግዚአብሔርን ያሳዝናሉ። በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለሰዎች ያዝናል፣ ይራራል። ሰዎች በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ በሚባሉበት ሰዓት እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም፣ ያዝናል፣ ይራራል። እግዚአብሔር በደዌ በተያዙ ሰዎች ሰዎች በደዌ ሲያዙ ያዝናል፣ ይራራል። እግዚአብሔር ሰዎች በመክሰፍት ሲመቱ ያዝናል፣ ይራራል። በይበልጥ ይሄ የመክሰፍቱ ጉዳይ ከተነሳ በዳዊት ዘመን የተደረገውን ማስታወሱ በጣም ጠቃሚ ነው። ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰው እንደመሆኑ መጠን ሰው ሰውኛው ነገር እየነገሰበት፣ ሰው ሰውኛው ነገር እያየለበት እስራኤልን መቁጠር ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ አስፈላጊ ስላልሆነ እስራኤልን አስቆጠረ። ሌላም ሌላም ተጨማሪ የሰራቸው ስህተቶች አሉ። ያን ስህተት ለመናገር አይደለም። የመጨረሻው ነው ይሄ። የመጨረሻው ግን እስራኤልን አስቆጠረ። ይሄን ጀግና አለ አለ አሁን እንግዲህ ወደዛ እኮ ወደ ትምክህት ለመሄድ ነው። ትምክህቱን ከእግዚአብሔር አንስቶ ይህን ያህል ሰዎች ጀግኖች አሉኝና በጀግኖቼ በጦር ሰራዊት ብዛቴ አሸንፋለሁ ወደ ማለት ለሄደ ነው። እግዚአብሔር በዚህን ሰዓት የመጨረሻ ውሳኔ ወሰንበት። ጠግባህል ከሚገባ በላይ ነው የጠገብከው፣ ልቀጣ እፈልጋለሁን ብሎ ነቢዩን ላከበት። የሚገርመው ነገር ደግሞ አንተን የምደበድብበት አንተን የምቀጣበትን በትሩን አንተ ራስን የምትመርጠው በመረጥከው ዱላ ነው የምደበድብህ አለው። ሁሉንም ታሪኩን ታውቁታላችሁ እና አንዱ መቅሰፍት ነው፣ አንዱ ረሃብ ነው፣ አንዱ ስደት ነው። መቅሰፍቱ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ስለሆነ ረሃብን ጊዜ አይሰጥም፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት። ጦርነትም ጥሩ አይደለም። ምን አለ ዳዊት በሰው እጅ ከመውደቅ ይልቅ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላልና መቅሰፍቱ መርጫለሁ አለ። መቅሰፍቱ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። መቅሰፍቱ መርጫለሁ አለ። መቅሰፍቱ ውስጥ ቢሆን ገዳ አይደለም ለምን መረጠው? በዛ በመቅሰፍቱ ውስጥ ራእይ መኖሩን ስለሚመለከት ነው። እግዚአብሔር ሩሩ ነው ብሎ ስላሰበ ነው። በሰው እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላል ነው ያለው። እውነት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? እግዚአብሔር ቢቆጣም በቁጣ ውስጥ ምህረት አለ። በቁጣ ውስጥ ርኅራኄ አለ። በዚህ ምክንያት በእግዚአብሔር እጅ መውደቁን መርጫ አለሁኝ አለ። በዛን ሰዓት እንግዲህ የመረጠው ይሁን ተብሎ በዛን ወቅት ቁጣ ወረደ። ቀሳፊ መልአክ ወርዶ ሰባ አምስት ሺህ ሰው ገደለ። በዛን ሰዓት ዳዊት በራሱ በፈረደበት ሰዓት ምን ተገብሩ ሁሉ አባገ አለ። እነኚህ በጎች ምን አደረጉ ጌታ ሆይ? እነኚህ በጎች ምን ሰሩ? እረኛቸው እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ የበደልኩኝ፣ መቅሰፍት በእኔ ላይ ውረድ፣ በቤተሰቤ ላይ ውረድ አለ። ምን ነው ይህን ለምን መረጠ? እንዲህ ብሎ ሲለምኑት እግዚአብሔር እኔ ነኝ ጥፋተኛው፣ እኔ ነኝ በደለኛው፣ እኔ ነኝ የመቅሰፍት ጎትቼ ያመጣ ብሎ ሰው ኃጢአቱን ሲያምን እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑን ስለሚያውቅ መሐሪ መሆኑን ስለተረዳ ይህን ተናገረ። በዛች ሰኮንድ መልአኩን አቁም አለ እግዚአብሔር አቁም ኃጢአቱን አምኗል፣ በደሉን አምኗል፣ እኔን ማሳዘኑን አምኗልና አቁም አለ። ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን ማንኛውም ልዩ ልዩ መከራ፣ ደዌ፣ መቅሰፍት፣ ስደት፣ ጭንቀት፣ የሰዎች ክፉ አገዛዝ እነዚህን የመሳሰሉ ሁሉ እግዚአብሔርን ያሳዝናሉ። በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለሰዎች ያዝናል፣ ይራራል። የዳዊትም በዛ አየ ነው በመቅሰፍት ርኅራኄ እንዳለ ማለት ነው። ሌላው ጥቅስ የምናነባው ደግሞ ምናልባት የቅድሙን ያልነገርኳችሁ እንደሆነ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ ነው የሚገኘው። ቅርታ ምዕራፍ ሳልናገር ያለፍኩ መስሎኝ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ በደዌ ላይ ርኅራኄ ሲያደርግ እንመለከታለን እና በሰንበትም በአንድ ምኩራብ ውስጥ አስተማራቸው 18 ዓመት ሙሉ ጋኔን ያጎበጣት አንዲት ሴት ነበረች። ጎብጣም ነበረች። ቀና ከቶ ቀጥ ብላ መቆም አትችልም ነበር። ጌታ ኢየሱስም አይቶ ራራላት። በደዌ ላይም ይራራል እግዚአብሔር፣ ከደዌም ነፃ ያወጣል እግዚአብሔር። ጌታ ኢየሱስ አይቶ ራራላት። ጠርቶም አንቺ ሴት ከደዌሽ ተፈተሻል አላት። ተፈተሻል እንግዲህ መቼ መፈታት ማሰር መቼም ከመፈታት በፊት መታሰር እንዳለ ያሳያል። ቋንቋው ማለት ነው። ተፈተሻል ካለ በፊት ታስራለች ማለት ነው። እና ተፈተሻል አላት። እጁንም ነው ጫነ። ያን ጊዜም ፈጥና ቀጥ አለች፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነችው። እግዚአብሔር እንግዲህ ከደዌም ይፈታል ማለት ነው። ይህንን ምናልባት የምንነጋገረው ደቂቃ ትንሽ ስለሆነ ነው ንባቡን ባሳጠርኩት እንጂ አጋንንት አስራ ስምንት ዓመት እኮ ነው ያሰራት ብሎ ነው ለሊቀ ካህናቱ ለዛ ለምቀኛው ለምን ትፈወሳለች ላለው ሰውዬ ጌታ መልስ ሲሰጥ እቺ እኮ የአብርሃም ልጅ ናት፣ አስራ ስምንት ዓመት እኮ ነው ጋኔን ያሰራት አለ። አስራ ስምንት ዓመት ብሎ ቆጥሮ ተናገረ። ያ ቃል ከዛ ከታሰረችበት ሰዓት ጊዜ ጀምሮ ያያል፣ ያውቃል። እስከዛ ድረስ 18 ዓመት ሙሉ በዚህ ደዌ ውስጥ እንድታልፍ የእሱ ፈቃድ ኖሯል ማለት ነው። ቀን ይጠብቅላት ነበር ማለት ነው። ቀኗ ደረሰ። ከበሽታዋ የምትገላገልበት፣ ከደዋ የምትፈወስበት፣ ከእስራታ የምትፈታበት ቀን ደረሰ ማለት ነው። እኛም ቀናችን እንጠብቅ። ይፈውሰናል። ሰይጣን ያሰረውን ይፈታልናል። የተዘጋብንን በር ይከፍትልናል፣ በምሕረት እጁ ይቀበለናል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 10። እግዚአብሔር በደዌ ሥጋ ለታመሙት ብቻ ሳይሆን በደዌ ነፍስ ለታመሙትም ሰዎች ያዝናል፣ ይራራል። ደዌ ሥጋና ደዌ ነፍስ የተለያዩ ናቸው። ሁላችሁም እንድታውቁት ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደዌ ሥጋ እንደምታውቁት ይኸው በዓለም ላይ ያለው መቅሰፍት ልዩ ልዩ በስጋ ላይ የሚሆን ነፍስን ላይነካ ይችላል። እሱ ይሄ ነው ደዌ ስጋ የሚባለው። ይሄ በልዩ ልዩ መቅሰፍት የምንበል በሌላ ምክንያት ታሞ የሚሞተው ሰው ምንም ይሁን ይሄ የዘመኑን ብቻም ሳይሆን ሌላ ሁሉ ደዌ ስጋ ነው የሚባለው፣ ነፍስን የማይነካ ማለት ነው። ደዌ ነፍስ ደግሞ ከዛ የተለየ ነው ባርኮት። ስለዚህ እግዚአብሔር በደዌ ስጋ ለታመሙት ብቻ ሳይሆን በደዌ ነፍስ ለታመሙትም ሰዎች ያዝናል። ምናልባት ዛሬ ሁላችንም እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ደዌ ስጋ እስካሁን አልደረሰብንም። ደዌ ነፍስ ግን ሊኖር ይችላል። ይህ እንድታስቡት ያስፈልጋል። ከዛም እንዲፈውሰን ማለት ነው። ምክንያቱም በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም ይባላል አይደል? እኛም ኃጢአታችንን አምነን ደዌ ነፍስ እንዳለብን አምነን ካልተናዘዝን በስተቀር ሐኪሙ መጥቶ አይፈውሰንም። ፈዋሹ መጥቶ አይፈውሰን። ስለዚህ ለደዌ ስጋም መድኃኒቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ለደዌ ነፍስም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የፈጠረን ጌታ ነፍሳችንንም ስጋችንንም የሚፈውስ ዘመናችንን የሚያረዝም ያጣነውን የሚሰጠን የተቸገርንበትን የሚያስወግድልን መሆኑን በማመን ነው መቅረብ ያለብን እና አሁን ደግሞ ደዌ ነፍስን እንመለከታለን ማለት ነው። ምን ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ? ኃጢአተኛው ካደረጋት ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ማ ኃጢአተኛው በደለኛው እግዚአብሔርን የማያውቅ በበደል መንገድ የሚሄድ ኃጢአትን እንደ ቀለብ የሚቀለብ ከኃጢአት አልለይም ያለ ሰው ኃጢአተኛው ካደረገው ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ከዛስ ትእዛዜን ሁሉ ቢጠብቅ ፍርድንና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ይሄ ማለት ነው። ከኃጢአት መመለስ ጽድቅን መተካት ማለት ነው። በዛ ፈንታ ኃጢአት እንሰራበት የነበረውን ገንዘብ ለጽድቅ ማዋል፣ ኃጢአት እንሰራበት የነበረውን ጉልበት ለጽድቅ ማዋል፣ ኃጢአት እንናገርበት የነበረውን አንደበት ለምስጋና ማዘጋጀት ይሄ ማለት እኮ ነው ልብ አድርጉት፣ እንጂ ኃጢአትን መተው ብቻውን ጽድቅ ሊሆን አይችልምና ማለት ነው። እና ቅን ነገርን ቢያደርግ ልብ አድርጉት፣ እንግዲህ ስራውን በስራ ይተካል። ይህንን አስወግድና ይሄን ስራ ነው አዎ የሚበጀንን የሚጠቅመንን የሚያቆሱ ስለሆነ ማለት ቢያደርግ ምን ይሆናል? ፈጽሞ በህይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። ይህን የተናገረ ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለኃጢአተኛ ሰው ለበደለኛ ሰው እንዲህ አይነት ምኞት አለው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ተስፋ ይሰጣል እግዚአብሔር። ተስፋ እንዳይቆርጥ በኃጢአቱ እኔን እንግዲህ እንዲህ አይነት ሰው ነኝ፣ ከዚህ በኋላ ምን ተስፋ አለኝ እንዳይል እና አንተንም እፈውሰሃለሁኝ እናንተንም አድንሃለሁኝ፣ አንተም እኮ ልጄ ነህ፣ አመስክብኝ እንጂ ልጄ ነህ፣ እቀበልሃለሁ የሚለን አምላክ ነው ያለን። ይህንን የምናምን ሰዎች ነን እና ቢያደርግ አለ በፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። ለምን የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም። ብዙ ዘመን ይሆናል ብዙ ዘመን ይሆናል የበደል ነው። ብዙ ዘመን ይሆናል ያጠፋ ነው። ግማሽ ዘመናችን ከም ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ አይታሰብም አለ። ምን ስንሆን ስንመለስ፣ ምን ስንሆን አድርጎ የተባልነው ስናደርግ እና የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም። ከዛ በሰራው ጽድቅ በሕይወት ይኖራል። እግዚአብሔር ቃሉ ይህን ነው የሚነግረን። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ ይህን እንመለከታለን። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ይሄ ነው ዛሬ ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። እግዚአብሔር በበደላችን እኛን ሲጠራን በእግዚአብሔር በሰዎች ላይ አድሮ በቅዱሳት መጻሕፍት በሚጠራን ጊዜ አልሰማ ብለ ነው ይሆናል። አሁን ግን ራሱ ጠርቶን አነጋግራቸዋለሁ፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እነግራቸዋለሁ፣ የትም እንዳትሄዱ በሩን እዘጋባቸዋለሁ ብሎ በዚህ መልኩ አስቀምጦናል። ይሄ የእሱ ስራ ነው። በዓለም ላይ ተሰርቶ የማይታወቅ እስከዛሬ እንዲህ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ነው እየተደረገ ያለው እና ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ሊያስተምረን እኛን ሊመክረን እንዲህ ያደርጋል። እንዲህ የሚያደርግ ጌታ ደግሞ ስለወደደን ስላፈቀረን እኛን ለመምከር እኛን ከሞት ወደ ህይወት ከባርነት ወደ ነፃነት ለማውጣት ስለፈለገ ነው። ይህን ያደረገልን ጌታ አሁንም የቸርነቱን የአምላክነቱን ስራ ይስራልን። የጸሎታችን፣ የሐዘናችን፣ የንስሐችን ውጤት ያማረ የሰመረ እርሱንም ለማመስገን የሚያበቃ ያድርግልን። ያስተማረን የመከረን ይችን ሰዓት ባርኮ የሰጠን ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ጥበቃ በያላችሁበት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን ፈቃዱ ይሁንልን።